sugrađani. Prvo bi se želio zahvaliti svim onim aktivistima koji su danas od 9 sati do 11 sati po suncu stajali i pokazali naš transparent Mostar. Kako su ono Više sam i zaboravio, a evo Mostar, sajam, mladi i nezaposleni. Znači svi, svi sudionici današnjeg sajma su to htjeli ili ne htjeli morali vidjeti. Jedini oni koji su helikopterom sletili, a sajam nisu vidjeli. I e, da smo mi, da smo mi to pokazivali, prišao je jedan gospodin koji je nekad radio u projektantu i dao je jedan natpis projektant 130 bivših radnika traži reviziju privatizacije. želim da kažem za tu privatizaciju je sljedeće. Znači, direktno sam upazan s projektantom zato što je moj rahmeti otac osnivač projektanta, a moja je majka otišla u penziju kao šef računovodstva iz tog preduzeća. To preduzeće je nekad bilo u Hatovskoj 1, to je kod hirurgije, stare hirurgije ili porođajnog, iza policijske menze, kako su je nekad zvali. E, ti radnici su svojim parama napravili vele ljepnu, tada možda i najljepšu zgradu poslovnu u Mostaru, koja se nalazi na rastuću ulice Mahe Đikića Stjepana Radića. Znači, što su učestvovali svojim novcem i odbijanja njihovih plata, to je preduzeće po Markovićevom tadašnjem zakonu proglašeno DD, to jeste e, projektant dioničko društvo što je znači automatski bio od strane radnika i privatiziran. 1993. godine e, Dado Tatarević, zaposlenik projektanta koji je tada bio u HVO-u, to jest u vladi Herceg Bosne, e, proglašava se samostalnim direktorom, ne dozvoljava Srbima, Bošnjacima da uđu u to preduzeće, nego tu ostaje njih desetak, 15 Hrvata koji, s kojima on upravlja kao direktor. Tada tu on zgradu izdaje e, vladi Herceg Bosne i normalno zato ubira novac. Poslije kratkog vremena e, poslije rata, neke 98. 99. godine, on preduzeće projektant skida mu to DD proglašava ga sa DO ili društvo jednog lica, sad ne znam tačno kakav je naziv bio, i privatizira ga. Znači, uspjeva u sudovima Herceg Bosne ili u sudovima e, naše kantona i loštine da ukine ono DD, stavlja DO i privatizira ga. Tada u tom preduzeću on izjamljuje upravi, federalno upravi prihoda, iznajmljuje ministarstvima i sve do znači godina dana ubira kiriju tog preduzeća, a radnici koji su bili dioničari tog društva ustaju sa tužbom. Međutim, radnici koji su potpisali tu tužbu dobijaju prijetnju po život opasnu, prijeti se likvidacijom i njih i njihovih porodica i advokat koji je zastupao isto tako mu se prijeti likvidacijom, čovjek odbija punomoć tih radnika, a on uknjižava prezeće na svoje ime u, tadašnjoj gruntovnici koja se nalazila na pravnom fakultetu u Mostaru. Kada izađe, Poreska uprava je sada izašla iz tog preduzeća, ta je sada zgrada pusta, on tu sada zgradu prodaje. I zato su ovi 130 radnika, ovi 130 radnika koji očito nas poštuju i vjeruju da se mi u njihovo ime možemo i tekako isporiti, pošto se boje za svoje živote, ostavili su jutro s ovu cedulju gdje piše projektant 130 bivših radnika traži reviziju privatizacije. Ja iz ovog mjesta želim poručiti, ako niko od ovo sluša, ako je ovdje prisutan neko od radnika projektanta, da skupe hrabrosti i da dođu ovdje među nas